Hey, hey. Ah. ما كندقوش كنفرعو البيبان كاملين غمسو في طاجين ديال المسا والسد عليدام اي كنلوي جوان وكنجي نيشان سي بورطاني ولا دربي مباد ولا باغي نيشان بوس ان ذيس مادر فاكين ميدان كنحتارم القبل مني وكندوز على الوليدات جيتش عشرني راه خاصك تفهمني باش ما جيتش لحسني صعب نقد نقلش كان ناش كلاشيني عيد من نار تابعيني كيشوفوني بيت الله يعطيك ساوس بلوين تابعيني في العيش وانا غاكس بلوين اوكي اوكي عاكو كوكي كانوكي ولا مزيان مالي مزيان مالو زمان ولي بغا يخيباني انا يديكم في تاتو فيكم فيكم لي بغاني نطيح الله ما كيروش يشربوني السم وجاب الله كاين الله بيك على الضعف فميش فميش شي وحدين حاطين وامري اديش أه. جابيني جابيني يلا يشدو ريشم أه. ابقى عارف بلاصهم حيت نفسهم ميتا اوكي طيب لفوت با نمرو لفوت با ساطا ديالك اوف اوف كيبون دو ميرد كيبقى فيهم الحال حاش ماشي سباغ سبعين تشعل كالي فحال كيسالو السبان غرس وبالوجه ورسني الحس الحس ليا خلفاني انت بسطاني ودرسني مازال عقلها اول صار شو معروف وشني فارف كلشي الضحية كتحدث فين غنسلك رجلي أه. خويا حياتي خسارة تجيب ايام شربك رزق وامر يمكن طلع ليهم الكيام ما فهمونيش من الاول كش كمل ليهم اليام كاع مداعي الراب يمكن راب ولي مليان ألي في السلم دينا تشيل الدار حسيتو بالخاطر جمعو شكلي باش تامنو اه المهم نتوما كنصدع ناس حكي لا درت في كراس نقد نحف في الحدا واخد ما ساكن الشيطان رف قلبي مؤمن ما عطاكش ربي الصحة ديال القتال ولا شمومي اللي لي ما حاملنيش نزيد في الراب اللي غيصومني كيسمعو صوتي كيتقيو والمرا الحشان كفو